Hi mga guys! Good morning! Welcome to my vlog! For today's video, gagawa tayo ng vlog ng tungkol sa A Day in My Life. Thank you. kay 7 ways na isulti sa inyo kung saan pag sa COVID-19. mo kung bitag mga dagan tao pero karon lahi naman karon kini COVID-19 dapat kung dagan mga tao muli kay gita sa mo tong nahilanat di kita magkipagsalimuha sa iya ikalima og namay kay sakit di ari kay sumbalay di na ka mag kakalakam sa asa kay basin COVID na nabag nakatakot pa ka then guys, pag ang information sa mga nakisalig sa mga autoridad, bitang di ka magustuhan sa magsuto sa usay pang or mawala sa karma, fake news ka. So guys, more itong 7 ways na para magkayan ng COVID-19. So guys, more ito ang ako, lahat, lahat po sa usa ka adlaw.